Tarragona es sobre todo conocida por su pasado eh, romano, pero lo que no sabéis es que también hay muchísimo de la época medieval. Vamos a comenzar con su máximo exponente, la catedral. Si vienes a la Catedral de Tarragona, eh, puedes hacer una visita guiada y de ese modo podrás subir a lo alto del campanario. Eh, una visita muy curiosa y además con unas vistas espectaculares de la ciudad, sobre todo en un día tan bonito. gótica que hay en Tarragona. Eso sí, chequead bien los horarios que nos piden cerrada. Fachada del antiguo hospital de Santa Tecla. Es la única parte que se conserva de este edificio del siglo XII. Pedimos esta ruta medieval desde el claustro de la catedral. Que aunque no es tan conocida, también merece mucho la pena. Eh, si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros aquí.